这个一点零是飞机师的眼睛吗？你今天来看到这个几号？今天是二十七号。你看到飞机师的眼睛吗？只是你晚上哈的视力，每个人晚上的视力比较差一点的。那如果你的同度数越高的话，晚上的视力会比一般人差一点。但是你没有理由说哦，因做你不满意，个人不满意，你以不满意的理由你说你要退还款。 退完一半的款不是啊，退完一半的款，没有理由的吗？没有半个病人拿安锁门哦，因为你自己个人认为哦，我晚上的视力不满意，我自己哦，我要求退款。我现在问你，你白天满意吗？满意啊，白天满意，但是晚上你的满意到什么程度？不满意到什么程度？八十八岁了。 你不满意，你满意八十八先了？不是，我不满意八十八，八十八先。你不满意八十八先，这太离谱了。嗯，你不满意八十八先，不可能。你白天满意，满意满意，一百八先满意。那么啊，晚上你八十八先不满意，啊，不可能退完一半钱哦。没有。你不可能晚上哦，你啊不满意八十八先的，不可能的。白天一百八先满意。 白天是八十八，八十晚跟晚上都是八十八先。啊，哈？你在现在在在转换了？你在讲什么？八十跟晚上，早上跟晚上都是八十八先满意。早上和晚上都八十八先满意。啊。就是晚上也是八十三，八十八先满意。白天也是八十八先满意。可是你现在看到一点零哦，这个是飞机师的眼睛吗？你可以说哦，我不满意，我要退还钱。 有这样的事啊？你自己考虑一下啦，你自己考虑一下。你说你白天八十八先满意，可是白天是看到一点零是飞机师的眼睛吗？啊，晚上也是八十八先的满意，那你叫我退还钱？你要求退还多少？你可以的话，多给多少？ 我不敢要求多啦。我从来不退还钱，我觉得这个 K 是成功的。两千可以吗？为什么要要求我退还你两千呢？因为两千最低的标准，我太我知道是没有可能退还一半呃全。其实我是想三千块，两千比较最低啊。你的意思镜片也退还给我？什么退还给我？镜片镜片是，因为上次你讲镜片，如果退还给你的话，就什么？ 那什么聊天啊？那个今那个跟工厂交换的，今天要给回工厂。如果是病人的眼睛不适合的话，我没有跟你讲这些东西啊。这个工厂是我跟工厂之间的 deal，是我给你自己本身我跟工厂的 deal。但是其实你的你的 warranty 比例已经过了，其实你的 warranty 比例已经过了。 但是我以我的个人的这种任务啊，我已经换给你到最好的，拿到飞机师的眼睛，你还要叫我推一些款，而且要保留你的镜片，没有理由的。这样子最迟的哪一个？啊？最迟在哪一个月？今年呢？还有现在九月了哦。其实哦，你第一批第一，你其实你去年的六月份你就跟我定了。 讲了要给钱，不给钱；给钱又不给钱。你已经拖了那个时间了了。其实你的沃林 D B 类的头三个已经没有了的。你明白吗？你为现在我在给你第三队，这个是我以后认为我做我把我的工任务做得最好，我才换给你。其实你这个第三队我要差十了的。 你还想拿回一点钱来？我觉得你这个人做事情哦不够，不够那个了。但是如果我十月的话退回金钱给把金片退回给你，哪个十月？今年的十月。不可能的。要就现在啊！啊？要就现在把金。不是，你从开始的第一票付算到现在的头三个月，而不是现在。你的目的为什么要等到十月份才退呢？ 我问一下，如果不给就是现在咯。为什么？你的国林 D 毕业都过了吗？不是，刚才有讲镜片要给你。你的意思是退还钱，呃，我要我给你钱，然后呃，镜片退还给我，你的意思是这样？啊，因为讲镜片你要吗？你要回吗？但是这个镜这个东西是成功的话，为什么我要收回镜片呢？ 你可以看到飞机师的眼睛。你起初你讲一百八先清楚，过后你又改口，说是八十八先满意。过后你又讲晚上八十八先满意，啊，白天讲一百八先，过后又改口讲八十八先。现在你是看到飞机师的眼睛，为什么你要退还钱呢？你是遇到钱的问题还是什么问题？钱的问题啊！啊，你钱的问题，你把这个责任。 你钱的问题是，我现在啊，我不怕跟你讲啊，啊。我是跟朋友借钱的。那你是拿这个来玩玩的？啊？没有啊，这个这个即便是我是认真的。啊，认真的？为什么你说为做钱，因为为做何？因为我就是很敢嘛，我跟朋友借咯，跟每个朋友借我三千块，一个朋友跟借一千块。然后，现在他们没有催我要还，但是你借好像自己就会醒目点的嘛。 人家不用催，人家没有催也不代表不敢那笔钱嘛。因为你必须还给人家嘛，自动释放。你要还给人家钱，你就是要退还我这个东西，叫我退还你钱呐？没有啊，不是啊。那你的意思是什么？你现在需要钱，所以你要跟我拿钱？就当我跟你借咯。啊，不同的，不同东西来的。这个东西不是以钱来交换的吗？ 我其实我换给你，我已经很成功，把这个 case 已经做完给你了的。可是你的目的是来退还我钱，是因为你要跟我借钱，还是你因为说不满意要退还我钱，两回事。两样都是，更不可以。第一，我不可能退还你钱。对我来讲，你这个 case 是成功的，因为你看到一点零。OK，你刚才也讲到哦。 你适合，呃，白天一百八先看得清楚，OK，就是晚上八十八先，这是正常的。他现在是说他欠钱，他想把这个退还给我，然后叫我和退还他挨着五呃五十八先给他啦，还是退还几千块钱给他啊？这样的情况。 那你给我说说，就当我朋友借钱喽，三千块。你跟朋友借钱，你不可能把这样的账算到我这里来的吗？没有，现在就当什么啊？不关晶片事情啊，就当我我私人跟你借钱的。这样是不关晶片的事情啦。啊，可不可以？三千块。啊？三千块是吧？是关晶片还是不关晶片事情？不关晶片。 那你不可以讲我的镜片做到不好啊，不满意啊！突然就否定你的镜片是无效的，啊！镜片如果无效，的话，我连白天也是看不清楚的。 <laughs> 那你想借钱就讲讲借钱哦，你怎么讲说镜片不好啊？不看不清楚啊？很多啊，情况，什么案件啊？什么啊？啊，人啊！一讲到借钱，他们就很多了。我们已经，我们已经有经验了，借钱的经验。 如果你想要借钱，你就讲借钱的事情。为什么你把借钱和镜片说，呃，我看不清楚，不满意这样？我没有否定这个技，我没有否定你的技，你的技术，知道没有？我从来没有否定你的技术不好。嗯。他是想要借钱，他他想镜片这样退还，叫我退还钱给他，这个是两回事来的。是哦，你那个镜片你用了，来可以来退款，不可以？你别人有不给人用。对啊，我的货物 那这个不是黄金哦。借子你最多可以借多少钱？你现在是要跟我借钱，而不是讲今天的事，是不是？嗯，谢谢。我是叫你做 introduction 哦，introduce，为什么你不要介绍人？如果你认为好，为什么你不要介绍人？你介绍人，我给你 commission 吗？现在已经我要介绍，已经介绍人了。 有些人连这个 OK 都不你要们连那些台小孩子那个太容易。因为华人啊，那些家长啊，我已啊那天啊，我询问他们，讲你的孩子近视多少度啊？然后他就讲五近是，然后他讲这个都可以啊，减轻近视，他就这个这样你说，你说可以控制，度是不会加深，因为他们那因为多嘛，华人人来看华人不会替你解释啊，他们哪里就比较会听解释，太多人。不是你没有信心，如果你有信心，你对华人讲，对马来人讲都是一样的。 对啊，我是觉得华人比较难搞定，因为华人要求啊。不是不是，我们做的病人大多数是华人。我们的病人。不是我们，就是你本身信心不够吗？如果你信心够的话，你就对这些病人讲哦。你那个还要赶时间。还要要台上做那个，可能还要坐车。OK OK。 <laughs> 你怕我不会还，我不会不还、啊！不是不还钱的事情，你把两个事情搞起来是不对的。OK，OK，你要借钱，我觉得你要先赚钱，你都没有 refer 任何的 case 给我，明白吗？难道你欠这个朋友钱很急要还吗？算急啊。为什么很急？去年到现在了。啊？去年到现在了。我觉得很奇怪哦，如果你没有钱，就要找钱来赚钱吗？不是借钱吗？ 我上次给你一个 job，你又不要给，不要帮我做，连回答都不回答，啊？我叫你把那些东西给我打出来，这些东西呀，你连他回答我都不回答。我把那个黑戈币给你，你都不跟我做工，你那以，如果你有跟我做一些 project 啊，我给你钱啥是无所谓的，明白吗？ 你不可以说哦，你花了这笔钱，你现在快世界好了，你又叫我退还钱，那你又给了很多借口，说不要浪费时间什么一大堆，其实不对的，不对的。你这个 case 啊，我其实我重新再看过，你懂吗？你还没有来之前我已经看过了，我又再看过了，我还跟我美美国的同呃的的厂家在沟通，这个 case 非常漂亮的 case，这么成功的 case 怎么不可能的嘛？ OK，那么是以钱为主，是讲为钱为主，你不要把这个东西两个扯在一起啊！如果你是赞美，哇，很好啊弥 i 做的很好啊，怎么啊？你介绍人来啊！如果你经济有问题，我还可以协助你，你根本都没有做到一个好像感恩的心的这种情况啊！你妈妈做人要有感恩，你感恩了我们好，哇，就是好。 可是你一直讲，哎，看不清，看不清楚。但是我们已经很尽力把你的东西解决。但是你说，哦，看不清，看不清楚，是不对的。你明白吗？我教你做人的道理。包括你上次和头六个月啦，你答应我，哦，我有一千块，我要放，呃呃，起，我很想帮助你。起初你给那 deposit 的时候啊，你给我，但好让我对你没有信用，懂吗？好。 我等一下，我我放一千给你，呃，多少钱多少钱给你？哎，没有啊，我这边急着，我要拿那个 offer 给你，你又讲给又没有给，给又没有给，我说这个人不可以相信了，你明白吗？所以我在教你一个功课，如果你做不到，你讲说我真的现在没有钱，看你怎样协助我。不同，如果你你和你讲我是要钱，你跟我讲真实话，可是你把这个责任推到晶片。 呃，我都看不清楚了，不要浪费时间啊！这样退还我钱，你和的整个态度不一样，懂吗？如果说像你的东西做到很好，但是我把真实的情况告诉你，是我借钱来用的啊。怎么说的，那么我们哦就不同的做法。你不是哦，你一直把真推到我的眼睛看不到，我眼睛看不到，所以不要退还我钱，两回事，你懂吗？所以做人要学会老实。如果你那天给的不是给不到，你讲说我真的不给。 呃，给不到你不要讲哦，我等下给你呃三千，然后我给那个去那边看，根本都没有，所以你给我的一个印象变成是不能够信任，明白吗？做人一定要老实讲真话，我们反而还可以协助你，样我现在看一个病人先，其实我很多工作要做，有一个礼拜我不在，OK。 看个病人会几久？我看完病人，我还要我还要做我的。啊。哎呀。要借钱吗？啊。可以借钱。大多数啦，我是。最多可以借，可以借我多少？大多数我不借钱给人的。从前我有借，现在我不借钱给人了。借不不借。嗯。因为我给你工作做，你又不做，你又不回给我。我上次我不是有 fax 给你，你你现在我看你一直用手机，手机，手机，我说。 啊，既然你这么厉害，我说你不如你帮我把这个东西打给打，就是跟我拼啊，就是打出来给我 soft copy，你根本都没有反应给我啊，记得吗？啊，怎么讲？如果你有跟我做做事情，我还可以借钱给你，但是你没有跟我做事情，我讲借钱给你。OK 啊，我看病人了，一千块也不可以。OK，不借，不借，我们不借钱。 OK，OK，就这个镜片没有还，这个第三副吗？是，你讲那么那天，就是第三副了。我已经很慷慨的第三副哈，做到最好给你聊的。OK，你不要以为哦，这际上或者三个月不是的，第一副的第一个第的的头三个月的黄金期，没有就没有了。你拖多久你都没有来，OK，我觉得你应该把你的。 就是我觉得你应该关心你自己个人的生活上的事情和工作，明白吗？OK，我没有时间，我有另外一个病人了 OK。对。这我其实可以，还诊所检查。你还可以回来做检查吗？我们是给你一年免费检查，懂吗？OK，一年免没有事情，你可以两三个月再回来，明白吗？啊，就。一月开始就收费了。 啊！给那个那天 Miss Dan 讲，我一次给一次过来就整年，嗯，一百三十块，啊，一百三十块拿钱，什么一百三十块？没有啊，三百多块，啊，三百多，可以用一整年啊，啊，OK，嗯，对，OK，啊，我们就哎，先出去，嗯。 哎，你镜片拿走啊？嗯我那老